Eh. Asanteni sana kwa kukuja Jakaranda, na sisi uh, nataka nitumie muda kidogo kwa hii mkutano itakuwa hapa Jakaranda, licha ya serikali kutuwekea vitisho mara wanatafuta Gaucho, mara wanatafuta Okanga na yule mwingine mwenye Gaucho ametaja. Sisi hatuna shida, sisi msitutafute. Nyinyi ni serikali na mko na pawa. Mimi kama Okanga nakaa hapa Kayole, mkiniambia niende ni ripoti Kamukunji nitaenda, mkiniambia ni ripoti hapa sewage nitaenda. Na sisi hii uongozi lazima tupiganie, kwa sababu Kenya iko na demokrasi ya kila mtu kujieleza na sisi hatutatishwa na serikali ya William Samoei Ruto. Kama ni kukufa, sisi tuko tayari kukufa. Msianze kutuambia ati mnaandika kwa mtandao, mnatafuta Okanga, mnatafuta Gaucho, mnatafuta nani. Tuko hii Kenya na tuko hii Jakaranda. Hata wale mapolisi wanatumwa hapa Jakaranda, tuko hapa. Mungekuwa mmeniweka pingu haraka haraka haraka, mnachelewa. Sisi hatuwezi ogopa Ruto. Ruto kama aliiba kura, aambiwa aliiba na afati ile sheria ya kwamba aliiba kura. Na sisi kama wanaazimio, mimi kama mwana, kama Raila Amolo Odinga akutambui mimi ni nani nikutambue? Mimi ni nani? Mimi Okanga hawezi kukutambua, na hakuna siku nitakutambua kama president wa hii Kenya. Natambua mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mumeuza uoga. Juzi bibi Rigathi Gachagua amekuwa hapa ati tournament inakuja hapa Sunday. Kwani umeona tu Jacaranda ndio wachezaji wako mpira? peleka huko Kamkunji penye tulitoka. Hapa Jakaranda ni Raila Amolo Odinga, hapa kitakuwa kivumbi. Na mkijaribu hiyo uchokozi, pia sisi tunajua uchokozi na tuko tayari. Ukiona tumesema tuko tayari, na baba yetu alituambia the people president, hata yeye ako tayari kukufa. Na kama baba wa nyumba ako tayari kukufa, kwa nini mtoto asikufe? si mtoto na baba wakienda ni sawa. Sisi tuko tayari na tumejiandaa. Tengenezeni kama ni tia gas, nyinyi tengenezeni. Na sisi kama Ruto tunakuambia, kama wewe ni president wa Kenya, wacha kutreten watu wadogo wadogo kama sisi. Sisi tunakuambia ukweli na tutabaki na ukweli yetu. Hata ukinishika unipige unifanye nini, haujang'oa roho yangu kwa Raila Amolo Odinga na ujang'oa roho kwa kufikiria ile kitu ninataka. Mimi hata nikiwa huko kwa seli nitaimba Raila Amolo Odinga. Mimi ndio suja na nitakuwa suja mpaka dakika ya mwisho, na tutapigana. Na nilisema ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atuachie Rigiji, the people president, tuachie tu huyu mtu Rigiji. Sisi tutamnyorosha na atakaa sambamba na atakuwa na discipline. Nikimalizia, amesema ya kwamba anataka kufunga ba kwa sababu Wakikuyu hawazai. Hata Waluya anakunywa pombe, Wajaluo anakunywa pombe ni wanazaana kama njugu. Ni venye Mungu amenyang'anya mbegu ya watoto kule Saint akaona watu wametunyanyasa, sasa amewapiga mbegu hawana. Na Rigiji, ukitaka kufunga mabaa kwanza funga Burua funga ile kampuni inatengeneza pombe juu hata Ruta anakunywa pombe Rigiji mwenyewe anakunywa pombe. Sasa walevi kwa walevi wameanza kupigana vita ya pombe badala msaidie mwananchi, mnaanza kupigana pombe na nyinyi mnakunywa pombe. Wacheni ujinga bwana, na nimeenda. Okay, story ya Gom, story ya Gom